Мне жаль. Мне очень жаль. Эта тьма забирает все. Всех. Сенуа. Ты уверена, что хочешь сделать это сама? Мы можем бороться с этим вместе. Причем к плечу, как мы всегда делали. Это моя битва. А, И я должна столкнуться с этим лицом к лицу сама, подальше отсюда. Куда ты пойдешь? Я не знаю. Надолго? Я не знаю. Я верю в тебя. Ты знаешь это. пожалуйста. Просто пообещай мне, что ты вернешься ко мне. Я хочу, чтобы ты сказала это. Я хочу, чтобы ты сказала. Я вернусь к тебе. Я обещаю. Пойдем. Пролей кровь Сурта, возьми его знак, я буду приветствовать тебя из Нижнего мира, и вечно буду в долгу перед тобой. Ты уничтожил все! Всех! Но не меня! Теперь сразись со мной! быстро! Он становится сильнее! Быстрее! Остановить его! Ты должна бить его! Сейчас его! Он слишком сильный! Ты должна остановить его! Остановить! Он слишком могучий! остановиться. Весь в огне, найди способ сражаться. Должен быть способ. Сейчас же. Сосредоточься. Суд становится сильнее. Останови его, сейчас же должна остановить его. За каждой победой следует новая, еще более тяжкая битва. И так будет до конца, пока не падешь. И в конце мы все терпим поражение. Даже время богов отмерено. Но мы все продолжаем. Зачем? Я дала обещание. Я отправлюсь в Хель, чтобы сдержать его. Я умер. Свободным. Зная, что ты понесешь мои истории с собой. Я выполнил свой долг. Да, выполнил. А теперь, когда тьма наступает, я клянусь, вести тебя в этой жизни и в той, чтобы ты смогла выполнить свой долг. Тогда мы встретимся в Хеле. Будь готова смотреть страху в лицо, как это делал я, чтобы найти ответы на свои вопросы, свой путь, свою правду.